e faz as outras invejar Desce e balança, vem na ignorância E faz o malaca surtar Desce e balança, vem na ignorância E faz as outras invejar mano, que eu vi no chão Constatada as minha Eu Sei que tá querendo um pouco de emoção Encontrou o cara certo, bem coração Vai ligar de madrugada Call de vídeo bem safada Lingerie, Louis V já tá toda molhada Sabe a senha da entrada À direita na escada Tira o salto, bebê A porta já tá destrancada Uma volta só pra se É aí que acaba o rolê I keep an anya Eu vou copo pra dar soube Meu patek faz tempo parar Vindo dela e volta pra fuder Deixa off pra não estragar Porque eles nunca vão me entender Desce e balança, vem na ignorância Fez todas as outras invejar Desce e balança, vem na ignorância Ela fez uma loca pirar balança pra mim Treme igualzinho a porta do cozinho Bolso cordão, meus mano gordinho Estourando champanhe igual golfinho Esse rabão não cabe no jean Por isso te comprei lingerie Made Milão, made Madrid Outra MC veio da Shopee Mas ela sabe que tem algum açúcar Pele na pele no banco de cor Testando suspenso do carro Senta na Tauro, cavaga no touro Não se nasce e reflete o touro com seu amor Lobo recheio igual uma horta Desce balança bem na ignorância E faz as outras invejar Desce balança bem na ignorância E faz uma louca assustar Desce balança vem na ignorância Fez todas as outras invejar los traga